ですね精一杯、えー、させていただきますのでご声援の方よろしくお願いしますでは踊り子構え輝く大輪の花輝け大空打ち上げの花火さあスバルの教え打ち上げろ すばるの星に届け ありがとうございましたありがとうございました